good morning, anche se direi più buonasera, che ormai qui sono le 5.20 in Italia, innanzitutto purtroppo sono costretto a girare la luce, non si vede nulla, <laughs> sembra già notte fonda, in caso mister, master, maestro, o semplicemente David Lynch. It's uh, December 2, 2021 and it's uh, it's uh, <laughs> Tuesday here in Naples. 58 uh, Fahrenheit around um, 14 uh, um, mm, around it's 14 15 Celsius. Eh, questo significa che purtroppo eh, non è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite in questi giorni, in questo periodo. Infatti direi che ci sono circa 10 gradi in meno. Um, riprendendo poi la filosofia del cercare di dire le cose in maniera quanto più sintetica possibile, dico solo che um, sto inizio continuando il tributo alla mia tastiera a Julie Cruz e diciamo stanotte o domani mattina ore italiane dovrebbe seguire diciamo la, la seconda parte o il secondo pezzo e quindi per chi è interessato veda legga la descrizione ma eh, magari riporto anche il link del video di ieri per chi se lo fosse perso volesse rivederlo così come aggiungo altre informazioni altre cose che non dico qui per una questione di tempo se siete interessati e poi pensavo al fatto che il numero di ieri non ha individuato, non ha <laughs> indovinato il risultato del mio Napoli ieri Mentre il numero di oggi invece secondo me testimonia il fatto che appunto il, ehm, significa il risultato che abbiamo, che abbiamo ottenuto ieri, cioè un pareggio 2 a 2, che peccato abbiamo sciupato una grande occasione perché stavamo vincendo 2 a 0 e ci hanno recuperato i due gol, ma comunque partita non semplice, fuori casa, contro una squadra non facile da affrontare in questo momento. Anyway, eh, <laughs> non posso diciamo mostrare alla finestra perché eh, non si vede praticamente nulla, eh, ma assicuro che è un bruttissimo tempo, eh, un, vento, un vento pauroso, come sembra un po' il vento, del, il <laughs> vento di Twin Peaks, diciamo così, gli alberi quando vediamo quelle scene, ehm, e quindi atmosfera tragica, spera, <laughs> direi proprio che dicembre è iniziato nel migliore dei modi, in senso ironico, ma che dire, speriamo che comunque possa migliorare nel corso dei giorni. Appunto, eh, non dico la mia frase cult, ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, che mi sembra impossibile. But said this, show from the mythical window with the colored curtain, ah, beautiful, non si vede nulla però purtroppo là, questa tenda vede, si vede proprio poco molto scura e it's uh, eh, green roller shooter non lo dico con molta enfasi perché purtroppo appunto è atmosfera scura e, diciamo è inutile purtroppo se c'era il sole forse dicevo meglio um, and finally from Ormai Mythical Keyboard, Yamaha DGX 640, IPG 625, Eva, Great the Him, All the People, Follow the Channel and the reports. Un saluto particolare sempre a chi guarda i video con più piacere, con più assiduità e a chi commenta. Eh, e poi un saluto agli haters, ovviamente sempre importanti per me. Un saluto all'uomo che faceva il report al Vermont, a lui e alla sua famiglia, spero ritorni a farlo anche lui al più presto, in modo tale da poterlo anche salutare poi nel mio report, o inviarci saluti reciproci. Spero in un futuro possa mai ritornare, possa mai ritornare. E poi un saluto alle nuove possibili nuove intro, nuovi iscritti. So again, have a great day him, all these people, and everyone too.